नमस्ते हजुरहरूलाई स्वागत छ मेरो सन्जिला श्रेष्ठ युट्युब च्यानलमा म फेरि पनि एउटा मकबाङ भिडियो लिएर आएको छु आज चाहिँ म एकदमै सिम्पल घरमा सधैँ खाने एकदमै हतार हतारमा बनाएको यो यसमा चाहिँ चिकन एग फ्राई राइस हो अनि यो चाहिँ बन्दा र आलुको तरकारी अनि यो चाहिँ आँपको अचार उनीहरूलाई यदि मेरो यो मकबाङ भिडियो राम्रो लाग्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला मलाई हजुरहरूको साथ सपोर्ट एकदमै जरुरी छ अनि हजुरहरू जो जसले मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र अब चाहिँ म यो खाना खान जाँदैछु फ्राइड राइस विथ बन्दा र आलुको तरकारी अनि अचार मलाई आशा छ हजुरहरूलाई यो मेरो मकबाङ भिडियो पक्कै पनि राम्रो लाग्यो होला म पनि आफै मकबाङ भिडियो धेरै नै हेर्ने गरेको छु त्यही भएर मलाई कहिलेकाहीँ बोर लाग्दाखेरि मकबाङ भिडियो एकदमै अरूहरूको मकबाङ भिडियो हेर्दै अनि भोक लाग्छ होइन त्यही भएर अब आफ्नो आफ्नो रुचि हुन्छ कसैलाई मकबाङ भिडियो यो के गरेको जस्तो पनि लाग्न सक्छ कसैलाई अब त्यही हेरेर राम्रो लाग्छ होइन म रेसिपी भिडियोका साथ पनि आउने छु म अन्य ब्लगका साथ पनि आउने छु ट्राभल ब्लग मेरो अन्य भिडियोहरूको लागि हजुरहरूलाई अपडेट पाउनको लागि चाहिँ हजुरहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुपर्छ अनि बेल नोटिफिकेसन पनि अन गर्नुपर्छ ताकि मैले भिडियो अपडेट गर्ने बित्तिकै हजुरहरूले भिडियो पाउन सक्नुहुन्छ thank you so much everyone for watching my video and I'll be back with more videos next time thank you bye bye